أنا خالد علي متضامن مع عمال الترسانة البحرية ضد محاكمتهم آه، عسكريا آه، الإضراب ماهوش جريمة آه، التعبير عن الحق والمطالب بحقهم العمالية ده حق كفلوا ليهم الدستور المصري وكل الاتفاقات الدولية وحتى لو كانوا مارسوا الإضراب الإضراب وفقا للدستور المصري من 2014 أصبح حق دستوري من حق كل العمال المرسوم وإذا كان هناك خطأ فهو خطأ مدني وخطأ عمالي لو كان يستحق هذا الخطأ محاكمة فيجب أن يبقى أمام القضاء الطبيعي يعني أمام القضاء العمالي مرة أخرى أنا متضامن مع كل مطالب عمال الترسانة البحرية وضد محاكمتهم أصلا